九点到十一点的这个时刻呢，是非常适合可以搬迁卸土，有需要的朋友们不妨可以参考一下。而针对周二这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，当天要切记的是厨房不宜去做动工，尤其是勿拆灶。而在这一天呢，呃，驿马星数呢，它会特别针对属蛇的朋友们呢，会提起。 部分的一个影响，所以针对如果你有要这个去改变计划，又或者是说你想要提一些新的案子，老师都会建议你要缓一下，因为在这一天呢，比较容易呢生出一堆莫名的变数哦。而针对在当天呢，是很大力针对有需要的朋友们可以去求医治病的效果呢，会非常的理想。 而针对周三这一天，我们会迎接的是福星盖照的日子，在当天呢，非常适合呢，可以下定决心为今年度呢决定你要学习一个新的技能，因为呢，在当天逢到了习意的一个加持之下，针对你想要做的事情呢，就比较容易可以有始有终。而针对当天非常适合去应试，所以如果你本来正要转职的朋友们，不妨可以。 预定在周三这一天去参加面试哦，而当天也非常大力驾取，还有呢也适合我们去调整经络，不妨呢可以久违的帮自己呢看看需要透过健身房的运动，或者是去做 SPA 舒压，都可以一样得到相同的效果。在当天同时也逢到了大偷休日。 针对家中呢，有部分的家具说需要去做移动，都可以在当天呢去做处理。而最吉祥的时间呢，会是在上午的时间哦。那尽量呢是从午时到未时的时候去完成它，尤其是针对我们呢，呃，是比如说身材的器具的一个移动的话呢，尽量可以挑我们的这个午时的喜神的时间。 或者是为时天设的时间呢，来去移动哦。那么这个时段呢，就是等于是上午的十一点到下午的三点整。有需要的朋友们，不妨参考看看。再来呢，是针对周四这一天，我们会迎接的是复兴税德的日子。当天一样也是逢到大偷休日，但是因为在当天呢，逢到了无路哦。 也就是呢，如果呢你摆放错方位的话，其实也会担心会影响到我们的一个呃财路的一个部分。那么在当天也不宜去做大型的一些交易或是斡旋相关的事项，甚至包括呢一些洽商呢，有尽量避开在当天去做执行。所以当天的机器式老师建议是少取为上策。 而针对周五这一天呢，我们会迎接的是真君选曜的日课，当天同时也是非常适合祈福的吉日。那么针对呢，如果您是仓管或者是您是 PM 的朋友们，可以在当天呢安排呢将货品呢出货入仓哦，来压箱底哦，因为在当天呢是可赚取出货财的。 而这个天呢，去安排出货的商品呢，也有机会可以卖个好价格，或者是有好的销路状态。当天也同时是非常大力可以求子嗣的，那么正在求子的这个呃夫妻们呢，也可以运用在当天呢去拜这个亲娘妈、祝生娘娘或是观世音菩萨。那么在当天呢，也是很适合针对想要礼法的朋友们哦。 可以呢，帮自己呢稍微的整理一下发型，换一个发型，换一个心情，招一个新的气象哦。当天非常大力可以安机械，所以针对如果是身材器具的部分，我们都可以运用在当天呢，让它开工大吉。我们可以从呃这个商城买来的东西之后呢，然后在当天呢再帮它做开机即可。那么周五这一天也是非常。 大力呢，针对如果你是有在呃整理花园花圃，或者是呢有有这个在玩花艺的朋友们，那么这天呢是非常适合可以种植或者是转植的时间哦，好可以让这个花卉呢长得非常的好哦。再来是针对的是周六这一天，我们会迎接的是董公选药的吉刻。那么在当天同时逢到了水土生人。 那么会影响这五个生肖的朋友们，请记得喽。针对属老鼠、属牛、属龙、属羊、属狗以及属猪，不好意思，应该是六个生肖的朋友们哦。当天对你们来讲呢，是诸事吉用哦，而且呢，会建议你们在当天呢，一定要去拜财神爷哦。因为呢，在当天呢，去拜财神爷呢，你们有机会呢，可以赢得这个财神的一个指引哦。 他们可以帮你接引，让你呢可能有升官发财的机会。而这个部分呢，通常呢是可以在六十天内，或者在一百二十天内就可以见到它的效果。所以呢，请一定呢在当天呢要抽空去跟财神爷呢打声招呼哦。那么再来就是呢，我们在当天呢。 同时也逢到了这个大退星数，但是因为它逢到了天解星数，所以呢，它是非常大力我们去求，呃，比如说我们要把一些呃纷争哈，把平给给他给平息或是调解，所以很大力争送，也非常大力呢，把一些比如说婚姻，有些人要呃和平的落幕，也就是他们要谈分手，或者是他们要谈。 这个离婚的条件都很大力在当天去进行哦，那它也很适合呢，针对如果你是想要放掉一段呃不理想的感情，比如说是烂桃花类的，也可以在当天呢去谈判，然后把它处理圆满掉。而最后呢，是针对周日这一天哦，那么周日这一天我们会迎接的是天福财帛的日子哦。 所以呢，针对在上周，如果你忘记呢要帮自己呢把钱存到银行的朋友们，你也可以在这一天呢把这个钱目存到银行去。可是如果银行在周日没有开的话，你可以用无折的方式存入，或者是呢直接把这个钱换成整钞，然后用提款机呢存入到您的账号，一样有相同的效果。 那真的也没办法跑银行一趟的话，那就请您呢把这笔钱呢看是同样类似的金额哦，把它从一个账户转到另外一个账户呢，也可以让你呢有类似的这种心情的这个呃影响哦，让你可以感受到好像呢福禄可以呃累积在同一个账号里面哦。那么再就是在当天呢周日也一样很适合可以求职哦。 也很大力交易，那当天同时也很大力针对如果有安葬跟酬神需求的朋友们，都可以选择在当天还愿。那么当天呢，要特别提醒一下，火星呢会影响这四个生肖的朋友，尤其是针对属牛、属龙、属羊以及属狗，麻烦你们呢在当天要管好自己的脾气，不要跟别人硬碰硬哦。 好，以上呢是针对呢在当周重要的日课吉凶以及所要留意的事项。再让我们来看一下的是针对当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在当周这三个生肖的朋友，你们的这个。 事业运势是相当不错的，对于工作呢，你们会相当的有热情，而且会相当的积极去处理事情，尽量呢要注意每一个细节哦，而且呢要在有限的时间内完成繁重的工作呢任务呢，对你会是比较理想的，你就不会被进度追着跑哦。那么当中呢，你们的投资运势相当的佳。 那尤其是针对呢，投资一些冷门的这个项目呢，非常有益哦，可以获利。那如果在资金周转上呢，有逢到一些问题的朋友们，只要跟亲友求援呢，都很容易可以得到相关的资助。所以在当中都是很大力你们在事业跟财运相关的调和。而再来呢，是针对。 其他生肖的朋友们在当中呢，又有什么需要留意的事项？首先呢，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当中呢是属于自信十足的一周，而在当中呢，它也代表的是呢，你们总能够在平淡的生活中好去享受，然后找到乐趣哦。所以呢，你会感到相当的天意哦。而在当中，你们的贵人运是不错的，会得到相当多的帮助。 无论是财力啊，或者是精神方面啊，或者是经验方面，都会有人愿意哦，给你提出援手，然后给予协助。那么在工作方面，其实没有太大的一些变化，只要你做好行程上的一些安排啊，还有时间的管理就可以了。也会建议你们呢，尽量在工作时呢，尽量就是听命行事哦，不要呢把任何重大的决定哦，呃。 放在当周去进去做哈，只要把你分内的事情做好就好。那在当周呢，你要得财呢是相当轻松且不费力的，甚至去谈案子呢，也可以一两下呢就把事情给谈好谈下来哦，非常有利哦，让你可以在这个礼拜呢去进行相关的这个投资布局。那么再来就是在这个礼拜呢，你们的理财眼光会相当的。 灵敏锐锐锐利哦，所以呢，你们可以借由你们这个敏锐的眼光哦，在股市上有机会小小发一笔横财哦。那单身的朋友呢，在当中呢，呃，要特别记得，你们比较容易呢，会在就是聚会的时候呢，呃，去邂逅心动的对象，所以呢，不妨呢，就是多去参加这类的一些活动哦。 啊，比如说春酒啊，那可能呢就可以碰到这个志气相投的朋友，或者是呃潜在对象。而针对有对象的朋友们呢，在这个礼拜呢，你呢嘴巴也会比较甜，所以呢相处上也会是相当得意的。在这个礼拜呢，我们要留意的天数，有一天是周日，而下一个生肖呢是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是会显得有一些无精打采哦，因为呢，在这个礼拜呢，你的情绪呢可能会有些低落，那么人也会有一些无力感会上升，主要是因为呢，你觉得有一点被他人忽略的感觉，或者是你总觉得我付出都得不到对应的回报，你觉得你很积极的表现，也常常让人家觉得你，呃，被误会，或者是觉得你很鸡婆， 所以呢，这种时候我只能够提醒你们，不要太去在意别人怎么想，不然你的坏心情呢，也容易呢给你带来呢负面的影响跟牵制哦。比如说呢，你做事就会变得比较拖泥带水一些，那这样你当周的这个进度啊，就会被影响了。不论是在工作或是学习上呢，都是一样的。而跟他人合作的案子呢？ 在这个礼拜也比较容易呢引起合作伙伴的不满哦。所以这一点呢，请务必呢要强化一下沟通的部分，感情的部分呢会比较平淡如一哦，不会给你带来麻烦。但是呢，如果你条件允许的话呢，不妨呢，呃，我们呢尽量呢还是呢要安抚一下对方的情绪。那再来就是呢，在这个礼拜也可以多去联系一下以前的同学或朋友。 大家一起聚聚餐呢，那也可以让你的生活呢更加的丰富多彩。虽然你会多一些的额外的交际费用哦，但是呢，这也可以让你的心情呢，透过呃可能回顾过去的一些青春啊，然后让你呢重新拾回当时的那一股冲劲哦，也可以让你暂时的呢转移你的心情哦，换一个频道，那感受呢也会比较可以呢。 拉回正轨。那么在感情方面呢，也要留意一下呢。本周这个心情的影响呢，会比较想要沉浸在被爱哦，所以你会比较懒得去给予或是付出或是关心他人哦，所以也容易让对方觉得你是不是对我不够认真，你是不是没有付出真感情？那么也会给人有这种游戏爱情的感觉。所以这一点呢，可要多加的留意一下哦。 那么财运部分呢是比较不好的哈，所以呢，呃，不要花费精神在无谓的投资上方。那么在当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周二。而下一个生效呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在本周呢是属于需要释放压力的一周哦。而在这个礼拜呢，你们可以暂时先把工作放在一边。 不然你可能会没有办法兼顾，然后反而呢可能会有这种蜡烛两头烧的感觉哦。那么在事业运的部分是属于普普的，所以呢，如果你仅想要扮演一个配合听话的角色，那你就继续依法行事哦。那么再就是在午休的时间会建议呢，你不要都是外送食物进来哦，也不要都是只一直自己带便当，不妨呢可以呢就是。 呃，去外面绕个几圈，然后呢，去找一些新的店家去吃吃饭，然后可以让你同时呢转换一下心情哦，释放一下压力。那在当中呢，比较适宜的方式呢，是把问题点哦讲出来，这样子呢，透过大家呢一起来了解这个症结点呢，找出解决方法，对你会是比较有助力的。 那么在这个礼拜，因为你的心情的好坏啊，他人呢是看得一清二楚的，所以呢，既然你也藏不住你的这个状况啊，不如呢就是摊开来，让大家帮你集思广益会比较理想。那么跟合作伙伴的配合呢，也建议可以再紧密一点哦，这样子呢就有机会可以突破你过去所创造过的这个历史夹击哦。 那么，针对单身的朋友，如果你有心仪的对象啊，不妨可以大胆一点的去表白哦，成功的几率会蛮高的。还有财运的部分呢，你有一点小小的赌运哦，所以呢，如果你想要买一下彩券啊，都是可以去进行的。那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周二，下一个生肖是针对属老鼠、属兔子的朋友。 而属兔子的朋友呢，在当中呢是属于看重得失的一周哦。那在这个礼拜呢，单凭你自己的力量去做事，其实是蛮辛劳，会蛮辛苦的哦。所以，如果你可以借外力啦，来放手一搏哦，或是借由他人的这个协助呢，来那个一起实力的话呢，会比较呢不会这么的费劲。那么在事业上呢，会有不少的收获，所以财运呢也是相对的哦。 那么会建议呢，你可以透过你良好的社交呢，跟人脉呢，来帮你争取到更多的赚钱管道跟机会。那注意呢，这个机会呢，你越把握越多呢，就有更多的进账的空间哦。所以呢，在这个礼拜呢，其实也是非常适合针对 marketing 或者是呢去开拓新的商机的时间点。 而针对感情的部分，在当中呢，我们面对另外一半的时候呢，或者是心仪的对象，切记呢，你一定要多关心一下对方哦。还有，不要跟对方有过多的这个要求，无论是合理或不合理都是一样，因为在对方的眼里，他只会觉得你的掌控欲望也太强烈了，这样子会让对方感觉呢，就是吃不消，也可能呢把。 对方吓跑，或者是灭了他对你的好感哦。那额外一提呢，如果有想要转职或者是想要求职的朋友们呢，你比较容易在当中受到他人的影响呢，然后变得比较犹犹豫豫的。如果呢你有很想要争取的，就一定要自己主动出击哦。然后再来呢，呃，不要呢在那边拖拖拉拉的，不然呢机会可能会拱手让人。 而错过了好的工作机会跟环境哦。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周三。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当周呢是属于太过犀利的一周哦。那么在这个礼拜，建议你们一定要平和的跟他人去做交流哦，切记在言辞上有太过刻薄，因为毕竟呢，说者是无意的，可是听者可能是有心的。 那么这样子呢，就会容易让他人对你产生不必要的误解。那当你发现自己无意间说错说错话的时候呢，请你一定要及时的去表示道歉哦。那表示呢，你是无意的，这样子呢，才能够让对方呢，呃，原谅你，获取他人的谅解。那么在工作上会建议你呢，尽量可以少说多做。 Actions speak louder than words 哦，这样子才是万全的上策。而在这个礼拜呢，你必须要更加积极的去耕耘哦，所以才会有收获。所以呢，如果你怠惰的话呢，你的月底的这个成绩呢，可能就没有办法那么的亮眼哦。那么在这个礼拜呢，你不要让你的事物堆积如山哦。 一定要及时的呢，今日事今日毕，那这样的条件呢，才可以让你在下周呢比较轻松一些。在金钱上的使用上面呢，也建议你们呢不要缺乏计划呢，就随意的去呃挥霍。你像鲁莽行事的话，很容易呢会导致亏损哦，或者是呢变成还没到月中你就将近要月光了。那么在出门的时候呢，一定要保。 种好呢，保管好呢，你的这个贵重的一些物品哦，才不会呢有不小心呢遗失的一个状况。而感情方面呢，要特别留意一下，你们在这个礼拜比较容易莫莫莫名的动怒哦，或者是生气哦。所以呢，请不要呃让他人呢因为你的这个情绪情性的波动呢，而对你产生不满。 那在这个礼拜也会建议你可以转移一下你的注意力，才比较不会变得有点偏激哦。那在当周呢，我们要留意的天数呢是周四，而下一个生肖呢是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于会埋下隐患的一周哦。那在这个礼拜呢，你的心情会显得相当的浮躁哦。 对例行公事呢，会感到非常的厌烦。那行政工作的朋友们呢，你一定要特别留意你的这个工作态度哦，一定呢不可以落掉你的正常的 SOP 哦，不然事后你会发现呢，会有很多的这个隐藏的未爆弹哦，藏在当中。 那么在工作上，你比较容易跟同事哦，因为意见不合产生一些争论，所以建议呢，你一定要及时的控制好你们的情绪，不要把事情闹大。那在这个礼拜，你们的这个财运呢，确实是不怎么样。所以呢，如果你真的想要投资的话，你可能呢会把这个风险的估计呢，把它 underestimate 呢，把它低估了。 那这样子可能在你实际去运作或操作的时候，就会带来一些隐患哦。那到时候呢，就会变成是你想要收手都来不及，所以尽量会建议在当中呢，不要碰是比较理想的。好，所以不要涉猎相关的这种呃比较积极、比较属于积极的这种投资呢，会比较保本。那么在这个礼拜呢，我们的心情不好的时候呢，不妨可以花一点小钱来享受，来买一下快乐。 因为对你来讲呢，你可以很快的呢就可以把这些不愉快呢抛到脑后了。那再来就是在感情方面呢，是有机会可以碰到一拍即合的对象，所以要把握机会呢，去这一些 social 的场合呢多认识一些对象哦。而在当周我们要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在当周呢是属于游刃有余的一周，而本周呢，你在公司的人际关系的处理上呢，也是相当的理想的，比较容易呢在工作上呢得到助力。但是呢，在感情方面就不是这么一回事哦，因为呢，你们会无意识的表现的有一点自以为是，会比较不轻易去表现你的这个心机或是真实的想法。 所以你们千万不要因为害怕受伤哦，或者是你的一些预期心理呢，就不愿意去沟通哦。再来就是呢，你一定要多用一点心去了解他人的想法。那即便你在这个礼拜，其实你就像小白兔一样，你内心是渴望浪漫的感觉，可是呢，你却躲躲在你的穴里面都不肯出来，这样子是没有办法被他人了解的哦。 不要过度的这个被动，因为这个态度呢，只会让所有的事情都是停滞、毫无进展的。那要先制造机会给别人哦，那么才有可能再往前进哦。那么财运方面呢，算是平顺的，但是呢，一样是不适合投机的方式去取财，因为呢，你会显得多思多虑哦，而且你会把钱财看得太重，所以呢，你。 不要把这个财富啊，或者是把这个获利呢，看在或者是寄托在风险大的投资上呢，这样子就会比较稳妥。可能把它放在，比如说这种定期保额的东西，那对你来讲才会是能够让你比较宽心以对的。那么在当中呢，我们的要留意的天数呢，有一天哦是周六。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于比较压抑的一周哦。那么在工作上呢，你也很难得到正常的发挥哦，因为你比较容易会有这种紧张跟烦躁的这种情绪。所以逢到这样的状况的时候，请记得一定要做一下深呼吸吐气，来缓和你的心情哦，来让你可以静下心来，好好的工作。 那么在当中呢，你的判断力呢会比较弱，很容易受到他人的意见的左右，所以呢，你要加强一下自己的自信心哦，还有你的这个自我的主观意识哦，才不会受他人影响而错失了良机哦。那么在这个礼拜心情上面呢，比较容易感到压抑，所以跟他人合作的时候要注意，比较容易会缺乏双向的沟通，都变成是你在听他人讲，然后呢。 在心里做回想，可是呢，对方呢却对你的想法呢完全的毫无头绪，那这样子是比较不理想的哦。所以呢，除了呢不要让对方觉得呢，诶，你那个没有这种沟通的意愿之外呢，也不要就是变成一种状况，就是他即便能够呃体恤你的状况，但是呢。 他没有办法理解为什么你不去改善这种做事风格，所以在适当的时间点，你还是要让自己提起劲，然后呢，把你想要说的、想要表达的都把它讲出来，才会是对于一个合作关系呢比较理想的状况。那么在这个礼拜呢，也比较适合呢，就是要谨慎的去投资哦。那也建议呢，你要避开一些这个市场上呢浅而。 可以看到会有的一些风险哦，不要跟别人呢就是逆着操作，这样是比较不理想的。而针对已婚呢，或者是有对象的朋友们，在感情上面呢是相对的平稳哦，没有什么太大的问题哦。而单身的部分，那就是异性缘会相对的好一点。 但是呢，就是要留意一下，就是即便你的这个异性缘比较好，但是恋爱的时机点呢还没有到，还不够成熟哦。所以呢，你要先适当的先踩刹车，或者是先回回绝哦，因为现在对你来讲呢，还是属于观察期的一个阶段。那么在当周呢，你们要留意的天数有两天哦，除了周六之外，还有周日。 再来下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于心态乐观的一周，而在本周呢，你们比较容易呢和你的同事或者是同才之间哦发生一些意见的冲突，但是你还是可以以退为进的方式去把整件事情给圆场了。那么在当中，你不希望呢周遭的人对你胡猜哦，或者是胡乱猜疑啊。 那你希望对方呢对你有什么话就可以坦白的说出来，但是呢，你不能把你的希望只放在你的脑海里，你还是要表态出来，对方呢才有机会呢按你想要的模式呢去进行。那么在当中呢，你们的财运是比较普通的，手中的一些投资计划虽然是可以持续持有哦，但是对于新的投资计划呢，也会建议呢就是呃。 不用过度的观望，就是分次的跟进就好，那或许就可以解除呢你那个心中的这个忧虑哟。那再来就是在工作上呢，虽然你会有不少的挑战在眼前，但是因为你的信心相当的十足哦，然后能力呢也是相当的足够，所以整体上呢，在处理上呢会是比较积极的。那么在思维的部分呢，也容易受到外界影响而去改变哦。 但是呢，这些改变呢，有些是好的，有些呢是不是那么理想的，可能可以再考虑的更加周全一些。所以呢，会建议你呢，在看任何事情的时候呢，都可以多加评估后再去做决定。那么在当周呢，要留意的天数，有一天是周一，而下一个生效是针针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在当周是属于好运降临的一周哦。 而你的事业呢，会呈现相当忙碌的一个状态，或许会有时会觉得，哎，有一些很及时的这个利益呢，就会出来，你会有一些临时的一些案子会跑出来，所以呢，在这个时候呢，请不要想要偷懒，或者是想要呃再谈条件，你就是先接下来就对了，因为呢，它可能对于你往后的业务啊，或者是发展呢，都会有正面的帮助。 你帮别人处理掉急单或者是一些，呃，烫手棘手的事情啊，那么在未来呢，他们也会因为知道你有这样的一个能力可以去处理呢，然后呢，会更器重你哦。那么再来就是呢，在这个礼拜你会建议你们要再积极一点，因为你们的点子跟想法都很容易受到他人的一个肯定哦。再加上你在这个礼拜其实人缘哦是相当的佳的。 哦，所以人和非常的好，所以可以运用你这个风墨幽，呃，就是风趣，然后幽默的这个表现哦，来帮你迎来更多这个倾慕的眼光。那有多一些眼光呢，就会多一些的注意力在你身上。相对的呢，人红呢，虽然有可能伴来一点点的是非，但是呢，也会带来更大的机会跟商机。那再来就是针对业务跟洽商的工作的。 部分来讲呢，我们这个好运的加分呢会比较多，所以呢，尽量可以往外去推广哦，去努力哦。那你有机会呢，再创一批好的业绩或是绩效。那么再来就是针对感情的部分，跟异性的相处啊，一定呢不要只顾到自己，不要太自我，顺其自然一点呢，就比较有机会呢，可以跟对方再更进一步的去。 互相了解深入哦，那再来就是在本周呢，也非常适合呢跟亲友啊，好一起去郊外踏青啊，去感受一下大自然的美好，去吸收一下分多金哦。那对你呢都会有运势提升的一个加分效果在。那最后针对呢，如果呢你是有一点呃闲置的这个钱的。 那你有这样的一个预算可以播出的话，你也可以观察一下现在的市场状况哦。有机会的话呢，你可以发现一些不错的投资讯息，那么你就可以在这个时候去做策略哦。那么在当周呢，你们要留意的天数呢，有一天是周三，下一个生效是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于热情洋溢的一周哦。 而在这个礼拜呢，你们在工作上呢是相当可以展现出这一股 passion 哦，所以呢，你也有机会呢去接触新的工作领域哦。但是你不要忘记要持续的保持谦虚哦，也不要太过的这个自信哦，适当的呢放下自己的这个呃 ego 呢，那你可以得到的是更多。那在这个礼拜呢，也可以借由做一下家务事呢。 的时候呢，可以让你呢放空，然后去思考一下，哦，要怎么样重新去做一些规划跟收纳。那除了呢，你可以保持你的居家环境的卫生，或者是保持你的这个办公环境的整洁呢，还可以整理整理出一套属于你自己的管理模式。而这可能也有对于你在那个管理，或者是呃在经手你的这个。 工作的部分呢，都会有提神的一个效果。那再来就是呢，在感情的部分呢，可以多加的尝试去制造一些惊喜或是浪漫的气氛，是可以让感情呢更加快速的升温的。那在当中呢，不建议你一直闷在室内哦，可以多往外走，不要闷在家里哦，多出门才有机会。那这个机会呢，除了可能会代表是一些。 偏财运之外啊，呃，那也要提醒一下呢。针对在这个礼拜，如果有要投资的话，不要去听信一些来历不明的建议哦，不然你可能会有一些麻烦哦。那再来就是在这个礼拜，千万不要有侥幸的心理哦。任何的事情呢，都要经过确认再去执行才会比较理想。那么在当周呢，我们的运势相当的旺盛哦，因此并没有需要留意的天数。 而最后呢，针对属猪的朋友，我们在当中呢是属于掌握先机的一周哦。而这也意味着是，我们在这个礼拜的事业运呢是相当不错的，是个可以试炼自己胆识的日子。所以呢，有要争取的就去争取，有要接受的事项呢就去接受，不用呢在那边很蘑菇哦。那要还有呢，在这个礼拜一定要建立好你自己的原则哦。 这样子呢，对于关键时刻的时候呢，你就可以得到对应的一些帮助。那你在这个礼拜如果有得到别人的协助，我们除了要感恩之外呢，也要懂得知恩图报哦。那这样子的一个善循环呢，才会一直不断的延续下去。那在这个礼拜的财运是属于一般的，不过我们可以借助别人提供的一些投资消息，可以让你的好运哦。 可以提升，让你财运呢可以再多添一点。那再来就是呢，在这个礼拜是适合去做规划、好记账，然后呢，也建议你们要仔细看一下账本，检讨一下你的这个花钱的这个习惯哦，看一下哪一些是你最长或是最大类的项目。那这样子对于你呢，在今年度呢，想要存下第一桶金呢，才会是有帮助的哦。那么在和这个。 呃，人呢相处的部分呢，在这个礼拜呢，会建议你，其实你是比较呃适合独处的，因为呢，你要去检讨一下呢，你跟他人相处的时候，很容易呢会有含糊其辞，尤其是在跟异性相处的时候，可能因为莫名的紧张，所以很多事情呢都没有办法很大方、很利落的去做一些应对跟回应哦，这样子呢可能会给对方哦，呃留下一些。 呃，幻想空间或者是不对的这个头绪哦，那样子就不是那么的的理想哦，反而可能会引来不必要的麻烦哦。好，那么在当中呢，我们要留意的天数呢，有一天是周二。以上呢是针对个别生肖呢在当周呢所要留意的地方。再来呢，我们要看的是在当周的测字单元。 那逢到测字单元的时候，我们会看到这边有六个格子。那么麻烦大家呢，先挑出你在这一个礼拜所想要选的空格。我们稍后会跟你揭露你在当中呢要注意的一些其他事项。首先呢，第一个字呢是针对“等”。那么“等”这个字呢，它是竹字的头起笔哦。而且呢，竹子呢，它虽然是冬青，可是它不开花也不结果。 所以对于感情的部分呢是比较不利的，但是呢，它对于我们的民生的部分呢是有增长的空间哦。所以呢，只要注意不要空谈呢，然后多增加自己的一些，多增加自己的一些这个呃内涵素养，那么呢，你就是有机会呢可以被别人给看到的。那再来就是呢，这个等的下方这个四这个字呢，它也代表的是呢。 像妙宇，那么它也意味的是呢，我们必须在这个礼拜呢维持规律的作息哦，不可以在日常的事物上呢有所怠惰，所以在这个礼拜呢不宜去偷懒哦。再来呢，下一个字呢是“运”这个字，那么选到第二组“运”这个格子的朋友们呢，也代表是我们在这个礼拜呢要。 好好的去运作人际关系哦，那么你的人际版图呢有有展开的话，你的人缘好，助力呢也当然就会有了。那么厄运呢也就比较容易呢可以呃被你摆平哦，也会远离好运，也就能够进来。所以在这个礼拜呢，记得在跟人互动的时候呢，要多一点的真心，还有要怀善念哦，不要只想对方可以给你什么。 去想一下，你可以给对方什么？因为当你可以给予的时候呢，总会呢有这个好的善缘呢可以持续。那么再来呢，就是对于如果你是学生啊、考生啊、公务人员啊，在这个礼拜呢，呃，对于你们的这个考运啊，或者是学习方面是特别有加分的效果，呃，是有机会有这个升迁的运啊，或者是金榜题名的机会。 而针对在进行业务行销的朋友们，你们的财运呢，在当中也是相当的旺的哦。再来呢，是第三组字是“爱”，那么呢，逢到“爱”这个字的时候呢，你就要特别留意了，因为它会代表的是呢，我们比较容易呢，在这个礼拜呢感情用事哦。那么这个礼拜也可能会因为急着上火而冲动行事。 所以这个字要给你们的提示是：你们要先了解一下自己想要的是什么，然后再去做决定。那么这也代表的是呢，毕竟呢感情呢它也像是一把双面刃哦。所以呢你可能会盲目的投入，你可能会感情用事，然后最后呢你可能把自己搞得伤痕累累。所以呢在这个礼拜呢，其实呢。 呃，要先去了解自己的需求，那你才能够再去要求别人哦。好，再来呢，下一个字呢是第四组的福。那么福呢，它也代表的是呢有衣食不缺的意识。可是我们要注意呢，福呢基本上呢它的含义呢代表是福满，而它也可以代表是一个容器的名字哦。所以呢，在日常生活中呢。 这个福哦，一口甜哦，也代表的是逼迫，好，那么它呢也会代表是呢，你在工作上呢可能就要留留意一下，可能会有这个销价竞争啊，或者是你莫名的卷入一些人事哦，比如说派系之间的一些斗争哦，要你选边站这类的状况，所以呢也还是要注注意一下福还是祸，因为它们都是相依相伴的哦。 再来呢，下一个组字呢是第五组的“急”。那么“急”呢，它代表是呢，我们在工作上面呢要出事了，所以呢有需要呢有稳健的口条。那如果你近期是有面试啊，或者是呢，呃，你有要去谈一些案子的话，请记得呢你的口条呢一定要稳，那表达呢一定要清晰，那这样子对你就会是加分的。 那么这个吉凶呢，祸福呢，都是有来由的哦，所以呢要深知不要忧。那么在看待事情的时候呢，也不要以为呢只有对跟错，不要以为就像只有吉跟凶一样哦，一翻两瞪眼哦，就像福祸是相伴的，所以吉凶呢有的时候也是同时相伴的。那么我们在逢好事的时候呢，就一定要低调；那么逢到坏事的时候呢，就要转念。那么自然呢。 事情就会有所转机而改变哦。而最后一组字呢，是第六组的满。那么满呢，这个字也意味的是呢，你的人际运单跟贵人运呢，是在最近呢是比较突出的，是比较旺盛的，是可以得到一些助力的。可是呢，你如果是看感情的时候，就相反了，你可能呢要隐藏起来这一份喜欢跟心意哦。 所以呢，你可能要留意一下。如果呢，你你想要主动去出击的话，那么你就要去表明，就要去捅破这一层薄纱哦，不要呢一直藏在后面去关注别人哦。那么再来就是呢，在学习的部分呢，它有意味的是，我们可以针对特定的项目呢，去加强领域的一个专业性哦，对你会有。 非常棒的加分效果。好，再来呢，让我们来看一下的是我们在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是属马的朋友，第二名呢是属猪的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友是属于相当诗情画意的一周哦，非常适合约心上人呢去一些特定的场所，比如说森林啊、湖畔啊、郊区啊，甚至呢到一些比较安静的咖啡厅呢去约会哦，或者是坐坐呢都是相当好的。而且会建议呢这三个生肖的朋友，在你去。 约会之前呢，一定要记得呢，先帮自己去这个换一个发型，因为呢，它可以让对方呢有不同的感受哦，可以让这一场约会呢，呃，增加更多的这个爱意哦。那再来就是呢，有对象的朋友们，你可能会觉得这个礼拜对方可能有一点强势，那么建议你们要忍一下，这样子呢就可以呢，呃。 让风波呢不会起来。那再来呢？如果你觉得对方呢，呃，非常的啰嗦，可能他有很多的提醒跟要求，也尽量转念认哦，只要把他认定为那一切都是另外一半的好意。那么，针对有对象的你们呢，在这个礼拜就可以比较顺利的一起度过这一周哦。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。 有需要那个流年 PC 的，还有或者是有想要报名这个点灯法会的朋友们，请记得呢，透过上方的连接或是下方的连接呢，去跟老师呃登记法会，或者是跟老师报名咨询。那么我是金老师，感谢大家本次的收看，也不要忘记帮老师按下订阅、小铃铛加赞哦。 我是金英老师，我们下周再见了，拜拜。